Salut! Astăzi este despre a converti. În dicționar este a transforma o valoare în alta. M-am gândit la schimbul valutar, cum schimbăm noi câteodată uh, lei în uh, euro și așa mai departe. Uh, îmi vine în minte un exemplu super, în care un uh, amic foarte bun uh, a convertit practic uh, o energie de ceartă cu iubita lui într-o energie creativă și nu să se ducă să se certe, s-a dus și a compus un cântec. Mi se pare genial. Hai să luăm aminte de la el, să convertim ceea ce nu ne convine în ceva care ne convine. Ciao!